Bro, finally dawa ya COVID imepatikana. Mm, mm. <laughs> Mm, nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. ni aje mzito? Poa. Umesikia dawa ya COVID imepatikana? Yes. Kwani unakuanga rada hivi? Ndio. Nataka nikuulize. Niulize. Ukiniuliza vipi ya hesabu nakwambia yote. Vaccine ya mtu mmoja ni 1500 vaccine ya dongapi itatosha 47 million people? Bilioni tano nukta tano. Kiongozi, nasikia dawa ya covid imepatikana yeah. 1.5 billion inatosha dawa ya Wakenya wote, si ucheze kama wewe. Sisi hatuna pesa. Kwani nani yako na pesa? Kuna mtu mmoja peke yake anaunda pesa, na huyo ni mtu anaitwa Delaru na anaishi pale Nairobi unisaidie namba yake nimuulize basi. Mimi sina. Eh, sisi tutakufa. Shauri yenu, mimi niko nyumbani. Hey, hey. What, what did you just say man? Shauri yenu, mimi niko nyumbani. na mko na pesa ya kufanya referendum ya BBI. Eh. Hey. Si tutumie hiyo pesa then BBI tulie kiasi. Hiyo siwezi si ukue serious ama tutaangusha hiyo BBI saa kumi na mbili asubuhi. Eh, wacha story mingi hapa bana. God will judge you. ama tukope China. <laughs> Tutakopa then tuwaambie hiyo ndio ya mwisho. Hawatatunyima. Are we being serious? Professor. Yes. Nataka nikuambie kitu. Niambie kunisikie. Huyu jamaa wetu amekataa kuorder vaccine ya COVID. No! I don't want those nonsense. Nilikuwa naona tuende China tukope do. Tuende. Safi bro. Sema tuende tulete. ni nini na wewe? Msiseme ni mimi, mimi sijatuma mtu. We nyamaza, hujatanjwa. Komanda. My friend. Umesikia dawa ya COVID imepatikana? Yes najua umefurahi sana juu hakutakuwa na social distance church